しさは無駄な重荷となり遠い記憶罪と罰の狭間溢れ出す孤独夜の隅に したらいいかわからないのぬるいことを息と肌と傷とその先を急ぐ